آمد نفس صبح و سلامت نرسانی بوی تو نیاورد و پیامت نرسانی یا تو به دم صبح سلامی نسپردی یا صبح دم از رشک سلامت نرسانی من نامه نوشتم به کبوتر بسپردم چه سود که بختم سوی بامت نرسانید باد آمد و است هوا را زره ابر بوی زره حالی فامت نرسانید بر باد سپردم دل جان تا به تو آرم زین هر دو ندانم که کدامت نرسان عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم و یام به من جرعه جامت نرسانی مرغیست دلم طرفه که بر دام تو زد عشق خود عشق چون این مرغ به دامت نرسان خانی از این طالع خود کام چه جویی کوچاشنی کام به کامت نرسانی نایافتن کام دلت کام دل توست پس شکر کن از عشق که کامت نرسانید